Meillä on täällä Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikössä perinteiset kahdeksasluokkalaisten kevätpäivät ja lehmien laitumelle lasku tapahtuma. Tilaisuus järjestetään jo kymmenettä kertaa peräkkäin. Meillä käy kahden päivän aikana 1100 vierasta, pääosin kahdeksasluokkalaisia, mutta joukossa on myös ihan alakouluikäisiä ja päiväkotilaisia. Ohjelmaa on monenlaista. On erilaisia kilpailuja, koneita, eläimiä näytillä. Ja kaiken huippuna tietysti makkaran ja letunpaistoa tuolla jokivarressa.